Всем привет, дорогие друзья! Хочу вам рассказать о проекте Суперкопилка, который работает уже более 10 лет по всему миру. Самые надежные инвестиции в суперкопилочку всегда приумножит ваши деньги. Давайте начнем с первого. Каждому новичку при регистрации дается сразу вот бонус новичка 10 долларов. При первой инвестиции минимум на 20 долларов вы получаете второй бонус. Это плюс 10 TED. На эти денежки вы создаете программы финансирования. Депозиты. Вот. Переходите в график выплат. И создаете с первой недели которая будет доступна с первой недели. Покажу вам пример. У меня вот доступная четвертая неделя. Вот нажимаете «Создать депозит». Он идет плюс 10%. Например, я вношу вот 34 доллара, да. Через 4 недели я получу уже 38 долларов, плюс 4 доллара дохода. Промокод. Промокод он идет с 20 недели и потом нажимаете «Добавить». И потом отобразится в графике выплат. Можно начать даже без вложения. При регистрации, которая вам 10 долларов, вы создаете программу на первой неделе с носом 10 долларов, и через одну неделю вы получаете уже 11 долларов. Ну, вот я хочу порекомендовать ночевать, начать с 20 долларов, чтобы понять, что и как. Вы потом создаете на первой неделе взнос, ну, депозит 10 долларов, на втором создаете на 20 долларов, вы уже доход уже 2 доллара получаете в неделю. И на третьем вы создаете программу с вкладом 10 долларов, доход 1 доллар в неделю. Это если на 20 долларов. А если хотите попробовать без вложения, то можно начать с 10 долларов. Вы будете получать пассивно доход 1 доллар в неделю. Вывод тут идет на платежные системы Perfect Money, Nix Money и Theta Coin биржа. При первых несколько раз вам, вам будет звонить сотрудник для первого вывода, когда вы будете выводить суперкопилочки. Ну, там спросят, например, название там программы, какую сумму вы вводите, на какую платежную систему. Ну, такой, это первый несколько раз. Потом уже денежки автоматом приходят. Если вы, у вас сумма будет меньше 100 долларов, инвестировано в проект, вам нужно будет сделать верификацию обязательно. Это ну, нужно там без свою фотографию отослать, и вам подтвердят верификацию. Так что, друзья, инвестируйте денежки, приумножайте. Это никакая не пирамида, никакой не как хайп, который день живет и на следующий день закрывается. А это уже надежное сообщество. 10 лет это уже хорошее. Так что инвестируйте, будут вопросы, пишите. Внизу описания будет ссылочка на регистрацию, будет ссылочка на мой телеграм-канал и вайбер. Всем удачи, друзья, хороших всем инвестиций. Всем пока.